Ne diyoruz? Sayfada paylaşacağım. Yap. Ne diyelim? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Bizim Gyeongbokgung geldim. Evet. Burada yani hanbok falan e, lenti. Lenti ne? Kiralama. Kira, kiralı geldi. 60 TL falan. Toplam 60 ama 40 40 won 40 bin won bu kiralı. Aynen. Depozit 20. Aynen 20. 10 10 20. Ama depoziti geri alıyorsunuz daha sonra. Şimdi, Kafamdan bir şey yalnız. Bu göster. Bunları e, eskiden sultanları yaşadı. Bizim bu içinde gideceğim ama içinde ne var ben de bilmiyorum. Zaten o de. Ertan'la beraber gideceğim. Yani, tamam. Sizin için çektik. Tamam mı? Güle güle.